तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है फाइनेंशियल ईयर बिगिनिंग फ्रॉम यानी फाइनेंशियल ईयर आपका कब से शुरू होता है तो कब से शुरू होता है एक अप्रैल एक अप्रैल से शुरू होता है हाँ। ठीक है सन चाहे जो भी हो एक अप्रैल से शुरू होता है तो यहाँ पे सन हम चाहे तो चेंज कर सकते हैं ईयर हम चाहे तो चेंज कर सकते हैं लेकिन यहाँ पे मैं एक अप्रैल ही रहने देता हूँ एक अप्रैल 2021 ही रहने देता हूँ ठीक है आप केवल 21 भी टाइप कर देंगे तो ये टैली सॉफ्टवेयर इतना अच्छा है कि ये 21 को भी 2021 कंसीडर कर लेगा देखिए यहाँ पे केवल मैंने एक चार 2021 लिखा है ना यानी एक अप्रैल 2021 तो ये 21 को भी 2021 ही कंसीडर करेगा ठीक है तो देखिए यहाँ पे 2021 अपने आप आ गया ना और डेट का फॉर्मेट ऐसे ही होता है ठीक है यहाँ पर स्टूडेंट बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते सकते हैं कि books beginning from books beginning from मतलब इसका मतलब क्या है तो लोग क्या करते हैं ना यहाँ पर फाइनेंशियल ईयर एंडिंग की डेट डाल देते हैं फाइनेंशियल ईयर एंड वाली डेट यहाँ पर आपको नहीं डालनी है क्या डालना है यहाँ पे बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम काम आपका कब से शुरू हो रहा है वो चीज आपको यहाँ पे डालनी है ठीक है तो जैसे मान लीजिए कि फाइनेंशियल ईयर तो जब भी शुरू होगा इंडिया में काम करेंगे तो एक अप्रैल से ही शुरू होगा ठीक है यूएई e में काम करेंगे तो एक जनवरी से शुरू होगा ठीक है तो इंडिया में हम काम कर रहे हैं तो फाइनेंशियल ईयर तो हमारा बिल्कुल सही है कभी भी हम काम करें हमारा काम चाहे आठ अगस्त को शुरू हो दस सितंबर को शुरू हो बीस जनवरी को शुरू हो उससे नहीं मतलब है लेकिन फाइनेंशियल ईयर हमारा कभी भी एक अप्रैल से शुरू होगा लेकिन काम हमारा कब से शुरू होगा दूसरा ऑप्शन यही कहता है कि काम हमारा कब से शुरू हो रहा है ठीक है तो जैसे मान लीजिए कि यहां पर क्या दिक्कत है ये मैं एजुकेशनल वर्जन यूज कर रहा हूं तो यहां पर क्या होगा या तो आप एक तारीख के डेट में काम कर पाएंगे या तो दो तारीख के डेट में काम कर पाएंगे या तो इकतीस तारीख के डेट में काम कर पाएंगे ठीक है ये तीन ही डेट में आप काम कर पाएंगे तारीख इकतीस तारीख और दो तारीख ये तीन ही डेट में आप काम कर पाएंगे ओरिजिनल वर्जन आपको 17 से 18000 का मिलेगा एक साल के लिए टैली का ठीक है वहां पर आप काम कर पाएंगे किसी भी डेट में इसमें ये जो आपको एजुकेशनल वर्जन दिख रहा है इसमें और जो ओरिजिनल वर्जन होता है इसमें दोनों में केवल यही डिफरेंस है कि ओरिजिनल वर्जन जो है जो आपका पेड वर्जन होगा जो आप खरीदेंगे उसमें कोई भी डेट आप चेंज कर पाएंगे लेकिन इसमें कोई भी डेट नहीं चेंज कर सकते सिर्फ तीन डेट्स पे काम कर सकते हैं ओरिजिनल एजुकेशन वाले हाँ एजुकेशन वाले में तीन डेट पे काम करेंगे ठीक है तीस तीस इकतीस तारीख में काम करेंगे एक तारीख में या दो तारीख में ठीक है तो यहाँ पर जैसे ही आप डेट जैसे मान लीजिए आप चाहें कि आपका काम तीन अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है तो यहाँ तीन नहीं कर पाएंगे आप तो जैसे ही तीन चार दो हजार इक्कीस करेंगे ना तो ये लेवे नहीं करेगा आगे ही नहीं बढ़ेगा देखिए ये आगे नहीं बढ़ रहा है लेकिन अगर यही डेट मैं दो कर देता हूँ दो चार 2021 कर देता हूं तो ये देखिए ये आगे बढ़ जाएगा हो गया और टैली में एक चीज जान लीजिए कि कभी भी लास्ट तक आपको एंटर एंटर एंटर करना है यहां पर आ गए ये इंडियन करेंसी है ठीक है फॉर्मल नेम है आईएनआर ठीक है इंडियन करेंसी का एंटर प्रेस कीजिए एंटर प्रेस कीजिए देखिए ये एक्सेप्ट हो गया इस तरीके से आपको ये करना है ठीक है